तोर बिन जीना लागे तोर बिन रहना लागे तोर ले मोए दीवाना तोर बिन जीना लागे तोर बिन रहना लागे तोर ले मोए दीवाना हाँ तोर बिन नीला तोर पीछे भागिला मोर गोरी मोर दिल बस हाथों के चाहला तोर बिन नि लागेला तोर पीछे भागेला मोर गोरी मोर दिल बस सुकुमालिनी मथमा